Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mini War. Hoy estaré investigando en esta escuela un misterioso homicidio de, colegiados, así como su desaparición. Vamos a intentar buscar esto. Vamos a intentar buscar esto. Aventureros, aventureras y fans de Maya. Y espero que dejen su like. Hasta, en, más por el momento, iniciamos. investigar asesinatos de escolares recientemente ha habido casos de extrañas, de extrañas desapariciones de personas, casos extraños, casos extraños de personas que han desaparecido. Como oficial, de, como oficial de policía, debes investigar este caso claramente. La, la última vez de debe recibir una explicación. ¿Por qué está lloviendo de repente? puerta de la escuela está cerrada, se requiere un interruptor. Muy bien, el primer interruptor está por aquí. También tiene una, también tiene una cerradura y requiere un interro. Se Suponen que los interruptores deben estar por aquí. Pero no se abre. Hay que tener cuidado con esos arbustos que bajan sangre. Mm, ¿Cómo le hago para sacar los demás interruptores? no están los interruptores. Se supone que se debe de abrir esta para sacar los interruptores, pero no se abre. Y se supone que en esa otra caja los otros interruptores, pero tampoco se abre. Creo que el creador de este mapa debe de haber ponido un pico, demonios voy a abrir ese Inter? Como podrán ver, aquí la escuela está solitaria. hasta tétrica, ¿no creen? Me imagino que está en esta escuela. Ha de haber algún sala de tortura donde tortura ¿Cómo demonios voy a abrir esas cajas para sacar los otros interruptores? Se requiere un pico para abrir. que los disruptores están en esta parte, pero como demonios Bueno, voy a abrir ahí sin necesidad.